Mm. Hola. Tengo el baño re sucio. No nos ahoguemos en un vaso de agua, chico Eh, puedo cantar el día que me quiera. Puedo hacer sonidos de trompeta con la boca. No, no puedo. Chocolate. Está todo bien. Cucharita. Es la amiga de mi prima que, que no sé qué onda, está todo raro, pero no importa. Mirá lo que hice con mi pelo. Mira, puedo inventar un color rubileta. Tengo frío. Nunca supe hacer un chiste de pedos. ¿Eh?